So, ja, tut mir leid, dass ihr jetzt noch ein bisschen aufs Essen warten Meine Schuld war nicht. <laughs> die Vorfreude ist doch meistens die beste Freude. Mein Name ist Roger Ruckstuhl. Wie gesagt, ich bin schon seit gut vier Jahren regelmäßig hier dabei. Es geht bei mir um gesehen, gesehen werden, geschäftlich ergibt sich, da mich auch gerne präsentieren. Ich mache sehr viel im Bereich Beratung, Konzeptionierung. Also ihr kommt bei mir ein komplettes Konzept über im Bereich Online-Marketing. Und das Online-Marketing betrifft bei mir nicht nur einfach Geld ausgeben für Werbung, sondern eben auch eine Strategie, wie man auf Facebook, auf Google auf Twitter und so weiter erfolgreich kann gesehen werden kann. Ich nenne mich persönlich auch Sichtbarkeitssteigerer, vor allem online. Ich habe es nicht so mit offline, das ist nicht so meine Stärke, ich bin auch grafisch nicht gerade der Beste. Aber äh, im Bereich Google AdWords, Facebook-Marketing, Twitter-Marketing und so weiter, da kommen ihr von mir Konzepte über und eben auch entsprechende Beratung oder wir können auch nur mal ein, zwei Stunden zusammensitzen, wenn es darum geht. Ich würde mal gerne wissen, um was es denn da geht in dem Bereich. Dann gibt es ein neues Projekt, das ich lanciert habe, letzten November. Es nennt sich Lernen mit Roger. Dort geht es darum, endlich einmal Erklärvideo zu bringen, wo er wirklich erklärt. Ich bin im Moment an zwei grossen Projekten dran, äh, über das Thema Analytics und AdWords, wo es also wirklich ein sehr umfangreiches äh, Tutorial Zusammenfassung wird geben, Schritt für Schritt Anleitung, sodass dass ihr eben auch entsprechend könnt, äh, davon profitieren. Es gibt übrigens auch einen kostenlosen Memberbereich, da könnt ihr euch anmelden es hat bereits ein paar Videos drin, die ich so selbstverständlich kostenlos zur Verfügung stelle. Dann geht es um das Thema Analytics, möchte aber gerne wirklich zuerst eine technische Sache machen. Zum einen, wer von euch nutzt Google Analytics? Nutzen, nicht haben, nutzen. Wow. Wow. Riesiger Handlungsbedarf, riesiger Handlungsbedarf, weil auf Analytics können wir so viel auslesen, da passt auf keine Kuhhaut. Aber natürlich muss man auch wissen, wann ich dort auslese, wann ich damit machen damit, wann ich mit diesen Daten alles anstellen muss. Und für da am besten, damit ihr am wenigsten zu tun habt und eben auch mal im Bereich Online-Marketing ein bisschen mehr äh, könnt machen nutzt den Google Tag Manager. Könnt euch darüber einfach mal informieren. Es geht ums Thema, dass man beim Google Tag Manager einmal einen Code auf seine Webseite einbindet, mit äh, jeweils im Head-Bereich und im äh, Bereich von der, äh, vom Body den tut man einmalig einbinden und nachher kann man über den Google Tag Manager seine ganzen Codes, die man braucht im Bereich Online-Marketing oder auch wenn man äh, zum Beispiel einen Trigger will setzen hat jetzt jemand etwas oben abgeladen oder nicht, dann kann man das im, im Tag Manager selber managen. Für das braucht man dann keinen Webdesigner mehr. Und wie ihr seht, es gibt äh, verschiedene Sachen, da kann man auch Tests machen. Wir haben hier eine Live-Version und in Bearbeitung, also man sieht auch, wenn man verschiedene Sachen macht, äh, dass es noch nicht live sind. Es gibt sogar eine Testumgebung, wo man dann seine eigene Webseite kann testen kann. Funktionieren die Codes, die ich eingebunden habe, überhaupt? Und dann gibt es ein paar Zahlen. Und zwar die Zahlen, das sind eigentlich so die, die essentiell wichtigsten. Das sind in der Regel die ersten, die man sieht, wenn man es so eingestellt hat, standardmäßig. Ich nehme an, die Zahlen haben ihr auch schon gesehen. Es geht um das Thema Sitzungen, Nutzer und Seitenaufrufe. Ganz kurz, einfach erklärt ist, Sitzungen bedeutet, wenn wir jetzt hier innen sind und zehn Leute auf die Webseite gehen, nur auf eine Seite, dann haben wir zehn Sitzungen produziert. Zugleich haben wir aber nur einen einzigen Nutzer, weil ihr geht ja, wenn ihr nicht mit, äh, äh, mit dem Redison ins Internet geht, oder beziehungsweise wenn ihr nicht mit eurem eigenen Handy ins Internet geht und eure IP-Adresse habt, dann wird das zählt als eins. Also wenn jetzt jeder da innen mit dem Redison verbunden ist, mit dem WLAN, dann zählt das noch raus als eine IP-Adresse. Deswegen haben wir äh, Indiskrepanz, da ist jetzt gerade doppelt so hoch, zwischen den Sitzungen und den Nutzern. Nutzer können auch wiederkehrende Nutzer sein. Das heisst, neben wo jetzt zum Beispiel am äh, gestern schon drauf war, heute die, die gleiche IP-Adresse hat, dann tut sich höchstens die Sitzungen erhöhen. Das ist also der grösste Unterschied. Bei den Seitenaufrufen, da ist im Prinzip ganz einfach, wie viel wie viele Seiten sind aufgerufen worden während der Zeit, wo die Sitzungen bzw. die äh, Nutzer bei euch auf der Webseite waren. sind. Ist mag ein Indikator sein, bei mir ist es sehr schlimm. Ich habe nämlich eine grosse Absprungrate auf meiner Webseite. Das ist aber vor allem, wenn die Leute meinen Blogbeitrag lesen und nachher nicht mehr weiter äh, auf der Webseite. Die Absprungrate ist auch etwas, wo man sollte im, im, äh, im Fokus halten wenn man mit Analytics arbeitet. Da kann man nämlich auch herausfinden, ob die Webseite gut ist, ob sie schlecht ist. Weil wenn die Leute viel abspringen oder sagen jetzt mal äh, zu 100% eine Absprungrate haben, dann müsst ihr definitiv eure Webseiten überarbeiten, dann stimmt irgendetwas nicht. Sei das, äh, ist sie nicht responsive, ist sie nicht äh, usermäßig gut aufteilt, so dass man auch kann anständig navigieren und so weiter. Und dann haben wir eben jetzt gerade die äh, Seiten pro Sitzungen das heißt, so viele Seiten werden pro Sitzung, also pro Person in dem Sinne, in Anführungs- und Schlusszeichen, die auf der Webseite ist, aufgerufen. Die durchschnittliche Sitzungstour errechnet sich aufgrund dessen, wer ist auf der Webseite und dort hin und her navigieren. Wenn er nur auf einer Webseite ist, wie zum Beispiel bei mir im Blog, und nur den Blogbeitrag liest, dann habe ich wahrscheinlich eine Sitzungstour von null. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr klein. Aber für diese Person habe ich eine Sitzungstour von null, weil sie navigiert nicht. Man sieht nicht, dass sie etwas macht auf der Webseite. Wenn ich wissen will, wie lange die Leute bei mir auf der Webseite bleiben, dann muss ich etwas integrieren auf der Webseite, wo eine Aktion hervorruft. Also sprich, äh, zum Beispiel ein Scroll, wo dann automatisch scrollt oder so. Irgendetwas, eine Aktion auf dieser Seite muss ich integrieren, damit ich dann eben Besuchszeit kann äh, eruieren. Und die Absprungrate ist nichts anderes als Einstiegsseite gleich Ausstiegsseite, ohne Navigation. Das heißt, die Leute, die auf die Webseite kommen, wie jetzt in meinem Blog, die lesen sich die Webseiten an oder schauen sich den Blogbeitrag an und sind nachher wieder weg. Folgedessen habe ich eine höhere Absprungrate. Man sagt so im Durchschnitt etwa um die 30% bei Shops und je nachdem etwa um die 50% bei Webseiten. Wenn es höher ist, muss man schauen. Bei mir ist das kein Problem, ich habe einen Blog, da gehen die Leute auf eine Seite und that's it. Und bei allem anderen müssen wir analysieren, wo springen die Leute ab, da kann man nämlich auch sehr gut. Damit wir jetzt nicht das ganze Analytics mal durchgehen und sagen, ja, ich muss dort nach links klicken und und und, kann man sogenannte Dashboards anlegen. Man kann die entweder selber machen oder man kann sie oben abladen, ich zeige das nachher dann schnell. Da hat man dann einfach einen Überblick und man kann auch gewisse Zahlen entsprechend äh, gegenüberstellen mit äh, zum Beispiel zwei Indikatoren, die wir da oben haben und dann sieht man so die verschiedenen Bereiche, äh, wo es dann erfolgreich ist oder weniger erfolgreich ist. Das Messen vom Kampagnen-Tracking, das ist auch etwas Technisches, empfehle ich euch aber, jedes Mal, wenn ihr einen Link extern gebt, sei das einem Kunden oder wenn ihr zum Beispiel eure Webseiten auf, auf einem E-Mail in der Signatur verlinkt, macht so ein Kampagnen-Tracking. Weil dann seht ihr ganz genau, wie viele Klicks hat da produziert. Ganz genau. Weil jeder Klick, der produziert wird, auf dieser Plattform, bzw. mit dem Link zusammen, wird schlussendlich zählt als sogenannte Visit. Jetzt haben wir da noch einen kleinen Nachteil, der Link ist so lang. Also müsst ihr nach Möglichkeit einen Link kürzer nehmen, wie zum Beispiel bit.li. Ich habe meinen eigenen gib.li. Nein, ihr könnt nicht selber nutzen, es ist mein privater. <laughs> um das noch schnell zu beenden. Wenn wir jetzt aber schnell ein äh, Analytics-Konto anschauen, macht das mal schnell ein bisschen grösser. Jetzt ist es gerade ein bisschen angegossen. Dann haben wir eben das erste, was wir sehen, im Prinzip das Dashboard. Und auf dem Dashboard habe ich so die ersten Übersichten, die ich machen kann. Jetzt muss ich es gleich ein bisschen kleiner machen. Da ist einmal so die, die Standardübersicht, die ich überkomme. Die sieht je nach Breite oder so, wie wir haben, ein bisschen anders aus. Jetzt kann ich hergehen und das Ganze anpassen. Und zwar die verschiedenen Segmente hinzufügen da kann man sich vertun. Ganz ehrlich, da kann man sich wirklich vertun. Wenn man diese Aufgabe oder die, äh, den Bereich nicht will machen, dann gibt es eine sogenannte Analytics Gallery. Findet ihr ganz einfach über Google. Und könnt euch dort Dashboards oben abladen. indem wir zum Beispiel einfach suchen, ich will jetzt äh, Conversion. Sprich, ich will jetzt äh, Daten haben zu, zu Bereichen auf meiner Webseite, wo ein Abschluss tätigt wird, sei das ein Download, sei das äh, äh ein Kontaktformular, das abgeschickt wird. Da kann ich mich da ein bisschen durchklicken. Ich nehme jetzt meistens, wenn ich so etwas mache, Content Analysis Dashboard, okay, klicken wir mal da drin. Der Rate ist ganz gut. Und jetzt muss ich gerade schnell schauen, wo denn das... Irgendwo kann man es noch import... Ah, da, Import. Dann importiere ich mir das. Das Internet ist offenbar ein bisschen langsam. Dann wähle ich zuerst schon mal aus. Also, das müsst ihr jetzt nur machen, wenn ihr nicht... Äh, ich habe jetzt mehrere Konten bei mir drin, die ich verwalte. Da müsst ihr also nur machen, wenn ihr mehrere Konten habt, beziehungsweise da wird jetzt mehrere Ansichten angezeigt. Ich gehe jetzt hier ins äh, Lernen mit Roger.ch Treffer rein. Da ist da, wo ich die Auslösung mache oder beziehungsweise äh, die Bearbeitung. Und schon komme ich Daten über, die direkt aus meinem Konto raus hier angezeigt werden im Dashboard. Das heißt ja jetzt innerhalb von, sagen wir, zwei, drei, vier, vielleicht fünf Minuten, vielleicht braucht es zehn Minuten, habe ich mir ein Dashboard erstellt, ohne dass ich mich selber mit dieser Thematik auseinandersetzen musste. Und ich sehe da zum Beispiel äh, verschiedenste Auswertungen. Die kann ich auch noch selber anpassen. Ich kann so gerne, wenn ich mein eigenes Dashboard mache, kann ich noch sagen, okay, machen wir bitte ein 50-50 oder machen wir 25, 25, 25, 25. Da kann man sich, äh, sagen wir mal, tot designen. Aber da ist sicher eine gute Sache, wenn ihr euch damit beschäftigt, dass ihr wirklich so einen Dashboard mal anlegt mit den wichtigsten Informationen, äh, die ihr braucht bei euch auf der Webseite. Wenn ihr nicht wisst, welche Informationen, dann gehen wir doch schnell ins Telefon, dann schauen wir schnell an miteinander. Ja, gibt es im Moment gerade Fragen, die unter den Zechennägeln oder unter den Fingern brennen? Offenbar habe ich es so gut erklärt, dass niemand eine Frage hat. Gut. Ich habe jetzt schon gefragt, aber dann kannst du sicher wieder sehen, weil das ist nicht interessant. Was kostet es? Genau, es ist gratis. Genau, das ist noch wichtig, oder? Darum hat es wahrscheinlich niemand. <laughs> also wenn alles andere kostet bei Google irgendwo, sei das AdWords oder Online-Marketing oder sonst irgendetwas, äh, dann kostet es äh, nichts. Oder eben nur da, was man muss zahlen muss. Ich bin zum Beispiel auch äh, bei Google dabei und nutze eigentlich alles über Google, sei das meine Mails, meine ganzen Apps und so weiter. Habe ich dort darüber synchronisiert, kostet mir 8 Euro, glaube ich, im Monat. Und äh, Google Analytics ist also komplett kostenlos, man kann es nutzen. Wichtig ist, dass es nutzt. Und wie gesagt, äh, ich bin gerne auch da für eine Einführung, dass man mal wirklich individuell könnt anschauen kann, das entsprechend äh, so zu konfigurieren, dass ihr nachher innerhalb von wenigen Minuten schlussendlich fertig sind und wirklich sehen, was ist auf meiner Webseite los. Roger, kannst du das für ältere Herren nochmal langsam erzählen, jetzt das Ganze? Dann tun wir am besten zusammensitzen. <laughs> Oder du kommst noch drei, vier Mal. <laughs> also es ist halt, die ganze Analytics-Schicht ist halt wirklich extrem technisch. Also man muss mit diesen Zahlen können umgehen. Man muss auch ein, ein Zahlenmensch sein. Oder? Darum sage ich halt einfach, es ist nicht für den Normalverbrauch, aber man sollte gleich ein bisschen die Information über seine Webseite. So, dann tue ich jetzt Buffet eröffnen und wünsche euch einen guten. <laughs>